ဒီနားလားဒီနားနေပြီဒီမှာဒါဒါဒါကိုကြည့်လိုက်ဒါကျွန်တော်အမေပါဒါကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်မမီမားသားဒါကျွန်တော်မမေပါတာကီမေတာကီမေတော့ဘိုးရောက်တော့မှာအာတာကီမေတော့ဘိုးရောက်တော့မှာလေကြောက်ပြီတော့ကောင်းလိုက်တာတော့အာတော့အုတ်တော့နေနော်အဲတော့တော့မင်းတို့မင်းတို့ကမ္ဘာဖွဲ့ကမ္ဘာနေရော ai shit. Wait, wait, wait, wait, wait. No, si Bobo, vamos, si Bobo. Vamos, Ah, Ah. À, nếu nếu nếu cái này này mà mà po đi, mà po đi, mà po đi. À, mà lúc nào này. Yo. Cái này có dùng được cái mình đi ao hàn đi. Mà mà lấy tờ là, mà lấy tờ bị mặt là. Ê lê. Ê, phu phu phu phu phu phu phu phu. ဘေးပန်းအောင်နဲ့ရှက်နေရတယ်မကဘေးပန်းအောင်နဲ့ရှက်နေတယ်ဒါကြီးမမကလိုက်မကလိုက်မကရုပ်ဖွင့်ရုပ်ဖွင့်ရုပ်ဖွင့်ရအောင်မကရုပ်ဖွင့်ရအောင်ဖွင့်လာကိုကိုစင်းနဲ့တသားနဲ့ဖွင့်လာရုံပဲမင်းဟာတော့လာရှက်နေတယ်ရောဇာနဲ့မင်းလက်ဖွင့်ဇာနဲ့ပိုက်ရမှာငါတို့ဇာလေးဘာမှမမြင်ရဘူးရောမကြီးမဲမဲတဲတဲမြင်ရတယ်အာမီးတို့လေမီးတို့လေအဲကိုတင်ရောကိုင်းလာပါပြရတာရောအာနိကိုရောကိုရောမိုင်းလိုက်တာကိုရော ကောင်းဖွင့်ကောင်းဖွင့်မကဖွင့်ကောင်းဖွင့်မိုင်းဖွင့်မိုင်းဖွင့်အဲ့ဒါဖွင့်နော်ဘလက်မှန်းတီးတော့ဖွင့်ဖွင့်တော့ဂျာရီဂျာရီဂျာရီမင်းမျက်နှာရတခုလုတ်ပေါအောင်ပါလိမင်းမြင်အောင်လို့အဲ့ဒါဘာတိုင်းဘာတိုင်းထွက်နေအောင်လုတ်ပေါအောင်ပြောဘာမှမလုပ်နဲ့ဖျောင်းနိုင်ပဲရှိရတိပဲဖျောင်းနိုင်ထွက်နေပဲဒီဖျောင်းနိုင်တော့သာလို့ဖျောင်းနိုင်ထွက်နေပဲအာရမိုင်းမိုင်းထွက်လာရောမိုင်းဒီမိုင်းဒီမိုင်းကြောက်ပြီးရော Ah, la cámara. La cámara veo tira ya. Paga, paga, paga. Ya, paga, paga, paga, paga. Minga la pia, paga, ma, paga nada. Paga, paga. Oh, kana, chi chi chi chi chi. Tani, veo chali me mudi, kana ni. Ah, pero sí. လူရှိရတယ်မသိဘူးတခုကြားချီချီချီချီချီကိုတင်ရောရှိရငါလူကိုတင်ရောအာကိုကျော်ကားမောင်းကြီးကိုကျော်ကားကို ကိုကြီး destroy နာကိုကြီးလောင်ကြီးရဘူးလေလောင်ကြီးရဟန်တာလေလောင်ကြီးရဟန်တာရရပါရပါရမင်းညနာမပွင့်မင်းလက်လိုက်တော့အာလူကြည့်ခဲ့ရမင်းညနာမမြင်အောင်ရပါခဲ့ပါခဲ့ကိုကြည့်နေတာပါရညနာကြောင်ဟာရောက်ဟာတကယ်ပြမဲ့ကြည့်နေနေပြီဒီမှာရရတက်တက်ပြတက်တက်ပြတစားရရပါရပါပါရတော့ပါခဲ့ဘီကနီပိုင်းအောင်ပေးဖို့မှာနော်ဘီကနီပိုင်းရမင်းဆောင်းထိုးဆောင်းထိုးရဆောင်းထိုးရညနာပြပါခဲ့ဆောင်းထိုး ရပါရလောက်ဟာရုပ်တွေကိုလည်းရှိုးတာအဲရုပ်တွေရှိုးတာကတော့မင်း तू ကြောက်မဖွင့် तू ကြောက်မဖွင့်ကိုကျုံမင်းအားလုံးမမကမင်းဖွင့်လိုက်မင်းသားရှင်ဖွင့်လိုက်မကမင်းသားရှင်ဖွင့်လိုက်ရုံရုံရုံရုံမပြရတာဘီကနီပန်းရံဝတ်လို့ပဲမင်းကိုပဲတည်တယ်ဗျအေးပဲငါစားပါပြမကကျုံဖွင့်လာတယ်ရောက်အာမကအဲမကမကရုံမကကောင်းလိုက်လားအာမကမကမကလည်းကောင်းနေချိုးလိုက် 又唔好話三米嚟呀！哎呦，哎呦，你老嘛，你大家咪老嘛，過俾呢度呀！又出嚟，出嚟！哎呀，你唔好講嚟啦！咁大係咪啊？過俾，過俾，過俾！呀呀呀！拍拍入面一路邊，拍入面一路邊，拍嘛咯，拍入面一路邊。你，乜乜乜笑，乜？哎，好熱，唔一個熱眼嘅俾人打，俾人。 လေကွာတကယ်စားတယ်ညခုံးမကြည့်တော့ညပေါ်တယ်မလားကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကြောက်ဝင်ကြည့်တော့မယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာနဲ့ကင်မရာနဲ့ကပါတန်အော်ကီးဘုတ်ကန်ထောက်မယ်ကီးဘုတ်ကန်ထောက်ပြီမယ်ခဏကီးဘုတ်ကန်ထောက်ပြီမယ်ခဏခဏလေးဒီနဲ့ပဲရှိုးကောင်းခေါင်းယူရှိုးလာအောင်အုပ်ထုတ်ခြင်းနဲ့တီးတီးတဲ့တော့မင်းခေါင်းရမလို့လှုပ်ပြီးတယ်အတီးတယ်တော့ရရဒီကျဲမှာငါတရားပဲပချန်ရှိတယ်မင်းရကြလေးရှိငါတရားတန်ဆုံးမင်းအဲပချန်ရှိတယ်လေလေဖိုင်ဖိုင်ဖိုင်မင်းမဖွင့်ဘူးလား ဘလက်ရောက်ဘလက်မင်းမျက်နှာမင်းမျက်နှာပြန်လေအာရရဖာရဖာရဖာရလာလေဝဲနေကွာဖာရလေဝဲနေကောင်းလာမီးတို့လေရောက်ပါခဲ့မီးတို့ရောက်မီးတို့မီးတို့你这米被他来个？白没，这边这边米被他掰嘛，都掰个。啊，掰个掰个，米被。哎，掰掰米被米米米，说了哎，米米搞一个米。啊，五百亿。哎呀，米米铺米看米铺。我看米这里的。 ကိုဆိုင်ရကိုဆိုင်ဖြောင်းနေထုံးလို့ရတယ်မထုံးကြည့်အဲကိုဆိုင်ရလည်းစားနေဘလက်ဘလက်မင်းမီးထုံးနေလက်ပြွတ်လားဖြောင်းနေကိုလို့မရဘူးပဲအာငါတို့မိုင်းစီမလည်းရှိုးလာရောမိုင်းစီမဖောနေတာရောမိုင်းစီဖောနေတာရာကြီးမာလို့မိုင်းဖောနေတာရောရတော့ရတော့ရတော့သုံးနေမလို့လားမပိုးမလားသေးလားမပိုးလို့ဟိုမလာလဲကျွန်တော်မဆောက်တော့တော့လုပ်ပြီးတခါရုံးထောင်တော့မှာသိတာအမေကျွန်တော်မနေ့ကမနေ့ကစော ဖျားရပါသွားတယ်ပေါ့တယ်အမေရိကန်ဘေးမိုက်ခေါ်လိုက်ပါအောင်အာမအရန်အရန်ရအပတ်အရအရအရအရအရအရအရဆောင်းကိုအရအရအရမေကဘာတရပြရတယ်အဲ့မောင်ဝါနေမင်းဖွင့်မင်းဖွင့်မင်းဖွင့်ကာမီယာမအိတ်ကုန်ပြီအိတ်ကုန်ပြီအားသူများတွေအိတ်ကုန်ပြီအားရပြီဘာလို့ဒီလိုအိတ်တာလို့ပြောလိုက်တယ်ရဘာလို့အိတ်တာလို့အိတ်တာမဟုတ်အိတ်နေပါဗျာဆဲလီနေရတယ် လက်ပွေးရရရရရရဘလဘလဘလဘလဘလမင်းရဲ့ happy birthday ဟွာလေးဖွင့်လို့ရရမလားချလိုက်ချလိုက်တော့လေဒါကဟုတ်ဦးစားဂီတာအတန်နဲ့လားရအာ copyright ညိညိလားမပြီးဘူးအဲ့က copyright မရှိဘူးလားကျွန်တော်တခြားတော့မတည်တခြားဖွင့်ခိုင်းစီရင်တခြားဖွင့်လိုက်ပေါ့ပြင်ကျော်တော့ပြင်ကျော်ဖွင့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကိုကိုကိုကိုကားပေါ်နေဖွင့်လိုက်ပါကိုကိုကားပေါ်နေဖွင့်ပါကိုကိုဟာကိုကျော်တော့ကားပေါ်မှာရှုပ်လိုက်ဒီပဲဘာတော့မှဒီပဲအဲ့ကားလာမောင်းပြရတယ်ဒီပဲကားလာမောင်းပြရတယ်ဘာတော့ Cuida, cuida, te salva, te, te. Yo voy a leer. ¿Eh? တော့ကတင်တော့ရှာတယ်ခဏကလီးပါဘလက်ကမောင်းနေဘလက်မျက်နှာမမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်ရောက်ဖြောက်တော့ပါရောက်တော့တမနစ်ပဲလို့တော့လက်ပြိုးပဲမရှာနဲ့တော့ရောက်မရှာနဲ့တော့မရှာနဲ့တော့ဘယ်ရောတို့တချင်းခဏမဟုတ်ဘူးသာတုတ်ထားဘောကြီးတိတ်ကြည့်ပြရပါတော့ကိုတို့ရကိုတို့ရ7နာရီထိုးရင်နောက်10မိနစ်နောက်10မိနစ်လောက်နေစိုက်တော့နော်ခွန်ရောခွန်ရောဟိုဘက်ဒီစိုက်တော့ဟမ်ခွန်ရောခေါ်ခေါ်ရတော့လေ ဆိုဆိုလိုက်တော့မှာလားအဲဟုတ်တယ်ကိုတော့ကိုညောခွဲတော့ဟာတရားတစ်ချက်ဖွင့်ပေးနိုင်မယ်တစ်ချက်ဖွင့်ပေးနိုင်မယ်ဟောဆောင်းအောင်သူဖွင့်ပါလေဆောင်းအောင်သူဆောင်းသူဖွင့်ပါလို့လို့လို့လို့လို့လို့လို့လို့လို့ဘလက်ဖီနဲ့ဖွင့်တာတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘလက်ဖီနဲ့ဖွင့်တာဘလက်ကော်ပီရိုက်ကော်ပီရိုက်ညီတော့မယ်နော်ရမထင်ဘူးအဲအဲကော်ပီရိုက်မထင်တခြားရရလောလောလောရောက်တော့မှာရောက်တော့မှာရောက်တော့မှာရောက်တော့မှာရောက်တော့မှာ2မိနစ်ပဲလို့တော့2မိနစ်1မိနစ်1မိနစ် okay အားရမှာ ဟဲ့ဘာလို့ဆိုပါလေလူဘာလို့ပါလေဟာလူမမနာကဘာလို့ပါလေကြောက်မကိုက်မကိုက်ရောက်ကိုရှိုးတာဟုတ်ရောမကိုက်အာဆာဆာရပြီ Happy birthday အာရောက်ပြီရောက်ပြီရောက်ပြီလို့လို့ကောမကောမနော်တိုင်းမကောမနော် Okay နိုင်နိုင်တချက်တချက်မလားသေးဘူးအရှင်းလေးနဲ့အဲအဲတချက်မလားသေးဘူး Happy birthday တာပြီလားတာပြီလေတချက်ဖွင့်တာ မကြောက်လေအာမကြောက်ဘူးလေကွာဒီဘဲကြီးကလက်ပြအဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့တော့နေပြလာမပြလာကိုကျော်ခွဲတော့ကိုကျော်ခွဲကိုကျော်ခေါ်လိုက်ပြလာမှာကြားတယ်ကြားတယ်မို့အဲ့ဒီဘယ်တာကြီးအဲ့ဒီဘယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါအပေါ်အပေါ်လို့အပေါ်အပေါ်ပါဒီဘဲကြားပါဆက်မယ်ကတော့ ready ready ready ready 3 2 1စပြီနော်3 2 1စတော့စတော့ဟိုပြက်လာပြက်လာပြက်လာအောင်ပါတော့ပြန်လာအောင်ပါမလာတော့ဘူးနောက်ကထပ်ပွဲရပါ နောက်ကထပ်ပွင့်လားဆိုရင်အာနောက်ကထပ်ပွင့်လိုက်အဲ့ဒါလက်ပြုတ်ပဲကွာအဲ့ဘယ်ကတကယ်တီးစုပါအဘွားအလုံးအဘွားပါအလုံးအဘွားပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဥဖိတ်မပါဘူးမဘိုးတော့မလာသေးဘူးမဘိုးကဘာလို့ပြောအလှပြင်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ပြမဘိုးကပြောအလှပြင်ထားမယ်ကွညောလုံးအောင်တော့တဘူတဘူပုံပြပြောပါပြီဟဲ့ဘယ်မှာတန်ကြီးကြီးကျေးဇူးပါဆာဆာဆာဆာဟိုခေါ်ခေါ်တော့ကိုညောခေါ်ကိုညောခေါ်ခိုင်းတော့ခိုင်းတော့ခိုင်းတော့ intro လေးစပြီးတော့မှပဲစမှာ okay Ya, ya, ya, det hade, ya hade... Oh. Ja, Ya, ya, vad, får ni fan med... Jari. Sare, kuyo ko. Kuyo ko de. Kuyo ko de. Ha, di no, intro စောက်နေတာလေ Ya, စောက်နေတာ Ya, ကဝင်သွားပြီ Ya, ဝင်သွားပြီဒါလွဲပြီဒါကဲကဲကဲကဲကဲကဲရဘလဘလဘလဘလဘလ Larry သူကရောက် Larry ပြန် Larry ရောက်နေ Larry ရောက်နေရောက် Larry Larry ရ Larry camera ဖွင့် Larry camera ဖွင့် Larry လာပြီ Larry လာပြီ Larry camera ဖွင့်မန္တလေးလာနေတယ်ဘာလို့အာ Larry ကကားပေါ်မှာကားပေါ်မှာ camera ဖွင့်နိုင်ကွာ Larry ဘာဖြစ်ဘူးခဏတော့ခဏတော့ကျွန်တော်တော့ဟို၄မိုင်ဆိုရင် ဒီမှာအာအထော်ပို့လိုက်ထော်ပို့လိုက်မပို့လဲလာပြီဟာမပို့လဲလာပြီဟာလောလောလောလောမပို့ပြန်ထွက်သွားပြီမပို့ပြန်ထွက်သွားပြီ ray ray da ray da ray da ဒီကစားဘေးလေးကင်မရာဖွင့်နေဘေးလေးကင်မရာဘလို့ဘေးလေးကင်မရာဖွင့်တော့ငါဖွင့်တာလေဖွင့်လို့မရဘူးငါခိုင်းတော့တော့တော့ဝါဆောင်တော့ဝါဆောင်တော့ထော်ပို့ဆောင်တော့ထော်ပို့ဆောင်တော့ထော်ပို့ထော်ပို့ထော်ပို့ထော်ပို့ဆောင်လိုက်အောင်အမအမကင်မရာဖွင့်အမကင်မရာဖွင့်အမကင်မရာဖွင့်အာထော်ပို့ကောင်းလိုက်တာထော်ပို့အာထော်ပို့အုတ်တော့နေနော်အဲထော်ပို့ထော်ပို့ Obi, Obi, aduh, pun, pun, pun. Pun, pun, pun, pun. Cari dạ, bila tak. Punya đâu đâu, punya đâu đâu. Đâu, cô mau cô. Punya khai. Punya cô, mau cô cô số mà nó, cô lấy số nó, cô lấy số nó, biểu bị cô lấy số nó. Chơi chơi một đồng mà. Đâu đâu mà, đâu mà. Happy birthday. À, nói cho đi. Nói đi chứ. Happy birthday. Happy birthday Happy birthday Happy birthday Okay ပါအပြိုရီမေးရေ Okay ပါအဘပါအဘအကာရောကျွန်တော်ပြချက်မှာတယောက်ချင်းဒီအချက်ချက်ပြီးပြမယ်သူတို့ပြထားတယ်ကျွန်တော်နော်အမြင်ဝက်လို့ကျကျွန်တော်ပြမယ်မျက်နှာတက်တက်ပြမယ်ဟုတ်တယ် No no ဟိုက်ပါပါ Yeah yeah bro no no no no ဘာကမထွက်နေပိုက်ပါဘာကမင်းခုပြပြီးပါတော့ အမလေးညီလိုက်တာဟာလေဒီကောင်လေးလာကစားလေကိုလေးဆောင်ရစားလေကဲကြောက်ပြမယ်ခေါင်းခေါင်းခေါင်းခမရခေါင်းကအုတ်ထုတ်ချလိုက်ခေါင်းချလိုက်ဘလက်တိုင်ရှယ်ကောင်းနေညဘလက်ရုပ်ဘလက်ကရုပ်ဖို့လို့မီးမောင်လာဘလက်ကဒါကောင်းပြီဒါကောင်းပြီအုတ်ထုတ်နေနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒါကတော့ကိုစစ်နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ကကျွန်တော် emoji ကအငယ်ဆုံးကောင် 15နှစ်ကောင်အခုတော့16နှစ်အခုတော့16နှစ်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အခုတော့ဖန်ခက်ကသူ့နဲ့ငယ်သွားပြီနော်ဒါကကိုစစ်ပြီးဒါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်ပိုးပါဒါတော့ကျွန်တော်ဒေါ်ပိုးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်လူမိုက်အဲ့ဒါဟာအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ဒါအဲ့ဒါချစ်လူမိုက်ကျွန်တော်နွားပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်သူ့နာမည်ကိုသူ့နာမည်ကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်နွားခုနနေရရတချင်းဆိုတာကြီးနေရောတယ်ဘယ်လိုဆိုဆိုမှမသိဘူးတော့နွား ဒါခေါင်းပြဒါဒါကုသိညောပါဒါကျွန်တော် moderator ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရေဘာလို့လို့အကုန်လုပ်ပေးရဘေးနော်ကျွန်တော်ကုသိညောဒါဒါကတော့ကျွန်တော်ဟန်တာအရင်ကလူတွေတော့သိမှာပေါ့နော် emoji ဟန်တာဒါတတာနော်ဟန်တာပါညောဒါကတော့သိကြမှာပါပေါက်တော့ပဲဒါရှင်းတော့နေမှာကြီးနော်ရှင်းတော့နေမှာကြီးဒါကျွန်တော်နေမှာကြီးနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော် moderator ကြောက်အောင်ဆိုတဲ့တက်ပါကျွန်တော် challenge ခေါ်ရတဲ့တက်တာကိုအောင်ပါ ပြီးရင်ရဖိုင်ဖိုင်ဖိုင်မျက်နှာပြဖိုင်မင်းမျက်နှာကိုပြမှရမှာဖိုင်ကမင်းမျက်နှာကိုပြမှရမှာဖိုင်ကမီတို့မီတို့ဖိုင်ကမင်းမီတို့မီတို့ရောက်မမြင်ရဘူးရောက်ဖိုင်ကမင်းကွဲမင်းကွဲမမြင်ရဘူးရောက်မင်းဆောင်ချက်ကိုရောက်ဖုန်းမီနဲ့မင်းကိုဖုန်းကြည့်လိုက်ဆို UV flash ထိုးလိုက်မီတဲထိုးလိုက်မင်းမျက်နှာကိုတဲထိုးလိုက်ဖိုင်ကမကာတော့ဖွင့်တယ်နော်ကင်မရာမကာတော့ဖွင့်တယ်ဒီပါတော့ အေးကွာလေလေမရောက်ရအာရပါငဲအာပါငဲကျွန်တော်ပါရမိကမှာတော့တို့ပြနေပါငဲရောက်လို့ပေါ့တော့တို့ရပါတက်နေတာပါတက်နေတာတက်နေတာတက်နေတာအာတို့ကွာအာတို့တာကြီးကျွန်တော်မလဲပြန်မုတ်လိုက်ကြွေးပါလားမကြွေးပါဘူးလို့ကြွေးမှာငါမင်းအာတော့လိုက်ကြည့်တယ်ပါဗျာကျွန်တော်တူတက်ကြီးတာကြီးမွေးနေမလို့မန္တလေးလာလေရှောက်ပြောရရင်ရှောက်ပြောရရင်ဘာတကူတက်ကြီးအာတော့ပါငဲပါငဲ <laughs> 哎呀，帮个忙！ <laughs> 哎呀，我过来了，来我来咬的。哎，来我来吃。牛排味的，哎呀，八个少没得咬。哦，来我要八个八个没金的嘛，金金。真得表，真得表。八个没真得表，真得表的哟，哈。金来哟，没得金来就烧肉。真得表，真得表，没得表嘛，没表，真得表啊，来我来，哎呀，少往过来八个。哎呀啊！ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पागल पागल ओके वाया मगा मगा जाने मगा मगा मगा मगा मगा मैं मैं ना मैं कौन मैं बोल लज्जू बे और ये चाव आऊँगा चलो बोल angry bird တွေ့မှာက angry bird က angry bird တွေ့တော့ angry bird ကအနီရောက်နေ angry bird gọi bird နေရောက်အာမကမကဆာမငိုလေကောအမြဲတမ်းငိုနေကောမကပဲအဲမကပဲ နော်ကဲကဲအဲ့လိုအဲ့လိုအကုန်ပြပြီးတော့အကုန်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်ပြပြီးတော့အဲ့လိုပဲ PC နဲ့ဝင်လာခဲ့တော့မယ်อืมอืมอืมอืมနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဖိုင်ရမေဆော့ပါလား PC ရပြီလားအဲမှာပေါ့အဲ့တော့လာရဲအဲ့လာရဲတော့လာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငါတို့ roll ထောက်မှာနော် roll roll လေး roll လေး roll ထောက်မယ်ကျွန်တော် roll ထောက်မယ်အခုအခုအခုထောက်မယ်အခုမဟုတ်သေးဘူးလားခုနကတော့ရှိခဲ့ပဲရဟမ်ခုနကတော့ရှိ မိုင်းမိုင်းမိုင်းမိုင်းရိုးကြွားရုံမလားမိုင်း funny ရိုးရိုင်းတပုတ်ရိုက်မလားလေရိုက်တော့လေရိုက်တော့လားအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာကျွန်တော်ပင်မနေတော့ပင်မရွှင်လဲအောင်ဝါမေးမေးမေးမေးပြန်ရွှင်လိုက်အာမေးပြောတဲ့စကားပဲဒီတိုင်းရှိနေတာကြီးရတယ်ရောက်ပါလားပဲအေး okay ပါကျွန်တော်လိုတာကြီးစရောက်လာစားတာပေါ့ မောင်လောကတွေကဘလက်ကိုပြပါဦးလေဘလက်ဘလက်ရောက်မင်းပြတ်လိုက်ပါဦးဘလက်မင်းနည်းနည်းလေးရောက်မီးလေးထွန်းလိုက်ပါလားဇီယာလေးတော့ပါအောင်မီးလေးကြောက်ရောက်ဘဘာရောက်ရောက်အားလုံးပဲမီးထွန်းလိုက်မီးထွန်းပြီမင်းမျက်မင်းမျက်နှာကိုဒဲမီးနဲ့ထွန်းလိုက်ဘောဘောတာဂီတာဂီကျောင်းထွန်းလာလေဗျာကျောင်းထွန်းလာငါပိုးစီလို့ငါပိုးစီလို့အမအမအမအမအကောင်ပြောတော့အမဘလက်ကိုပြောတော့အမအမဘလက်ကိုပြောအမမပိုးရှက်နေတာကိုတန်ဟောလဲတငယ်လေးဟဲ့လား အာတန်းငယ်လေးရာမကျွန်တော်ကျွန်တော်အသေးလေးလက်မလေးမနေ့ကလည်းနှိပ်တော့ပြီဦးနော်ကျွန်တော်ကွန်မန့်နဲ့ဗီဒီယိုမှာ real လေးရှိပါတယ်လက်မလေးပြအသေးလေးပဲပြဆောင်းနှိပ်ပြကြအောင်နော် Happy birthday ရဲ့ကျေးဇူးပါလို့အဘွားပါကျွန်တော်ကို birthday wish ပေးရဲ့ကျွန်တော်တောက်ချိတယ်အဲ့လိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဘွားအဘွားအဘွား love you all ဘလက်ဖုန်းလိုက်ပါအောင်ဟာအာရတဲ့နေ့ပြောင်းသွားရအောင်နစ်တော့နစ်တော့ဘလက်ကိုပြရဘလက်ကိုပြမယ်ခဏလေးဘလက်ကိုပြမယ်ခုတော့ဆိုဘလက်ကပြောင်းလာပြောင်းလာပြောင်းလာပြောင်းလာဒါလေးဖွင့်ပါဟာ ပြောင်းနေတော့ထုတ်နေတာမီးထိုးလိုက်မီးထိုးလိုက်မီးထိုးလိုက်ဖျောင်းနေတက်ချာနေပဲဖုန်းလာနေဖုန်းလာနေဖုန်းလာနေဖုန်းလာနေဖုန်းလာနေဖုန်းလာနေတော့ဆောင်းထည့်နေခဏခဏဟယ်လိုဟယ်လို Hey happy birthday တဲ့ Hey happy birthday Hi အဲဘဒူဘဒူဘဒူဘဒူမန်နေရောဆရာမကြီးဆရာမကြီးဆရာမကြီးဖုန်းဆက်တယ် Happy birthday 10မိနစ်ကျော်သွားပြီ10မိနစ်ကျော်သွားပြီဆိုတော့10မိနစ်ကျော်မှဖုန်းဆက်တယ်ကျွန်တော်ဆရာမကြီးက 哦，要嘛要嘛要嘛，OK 吧 OK 吧，Thank you 吧。မာဒီလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမကြီးသား Okay ရတာရတာ Okay ပါ Hello Hello တာကြီးဘလက်ကင်မရာမဝင်ဘူးလားအော်ချောချောလေးလားအော်ချောချောလေးရမှာဗောရမှာဗောရတာရတာ Black Black Black ဘလက်ဖျောင်းနေထွန်းနေဆိုတော့ကြည့်ဟိုမှာတွားကြည့်လို့ရတာပဲတို့ကျွန်တော်ဖုန်းကောက်လေးရှိုးတဲ့ဝမ်းမဲကျန်တော့ပြဘာမှဝမ်းမဲကျန်ဖိုက်ပြဖျောင်းနိုင်ထိုးဖျောင်းနိုင်မိမိနာဖို့တင်လိုက်ဖျောင်းမအဲ့လိုပဲဘလက်ဖျောင်းနိုင်အောင်လေအခန်းထဲမှာမထိုးနဲ့မင်းနှစ်ဖူးပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ဖျောင်းနိုင်အောင်သူ့တော့တရားစားကိုဆိုင်စကရီရေးတာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရမလားတာကြီးအာ happy birthday တဲ့ကျွန်တော်မေလာပြီကျွန်တော်မရဒီမဲ့ပွဲပြီးမှရောက်လာတာမဖို့မဖို့ရှိရမမေဒီမှာမဖို့ရှိရမဖို့မဖို့ အမမျက်နှာလေးပြလိုက်ပါမမေကိုမပိုးအာမပိုးချစ်မမေအာချစ်မမေကြောက်ပြီမမေအာအမေအမေအမေလာအမေလာအမေဒီနာလာမျက်နှာမျက်နှာပြလိုက်အောင်မမမမဒီဒီဒီနာလာဒီနာလာဒီနာနေပြီဒီမှာဒါဒါဒါကိုကြည့်လိုက်ဒါကျွန်တော်အမေပါဒါကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်မမီမားသားဒါကျွန်တော်မမေပါတာဂီမီတာဂီမီတော့ဘိုးရကောင်ပါ အာတာကြီးမေတော့ဘိုးရောက်ကမာလေကြောက်ပြီတော့ဘိုးကြောက်ပြီမပေါ်လှူရှားလိုက်တော့အာမမလှူရှားလိုက်တော့မဘူးကပေါ်တယ်နော်မဘူးကပေါ်တယ်နော်မမေမဘူးကပေါ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်အမေမြင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေဒီမှာနော်ဒါကျွန်တော်အမေဒါကျွန်တော်အမေရှိုးလိုက်အမထင်နေရတယ်နိုးအမမို့အမေရှိုးလိုက်အမေဟိုကင်မရာဒီဘက်မှာဒါကျွန်တော်အမေချွေးမဒီမှာပါအာတော့ဘိုးကြောက်ပြီမမေချွေးမဒီမှာပါကြောက်ပြီတော့ဘိုး တော်တို့ပြောကြစကားမရှိတော့ဘူးတော်ပြီတော်တို့တော်ပြီဒါကျွန်တော်အမေတာကိမေကနုဖတ်နေရပဲ48နှစ်48နှစ်48နှစ်ကျွန်တော်အမေက48နှစ်ပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းအပြင်သွားလေအဲ့လိုပဲမောင်နှမလာတယ်တာကိမေမင်္ဂလာပါလေโอเคပါကျွန်တော်အမေကျွန်တော်အမေမမေ happy birthday လောက်တာမမေ7မိနစ်နောက်ကြာရင်တော့မမေအားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်လေတာတာဟိုတငယ်ချင်းနေဖြစ်အောင်မမေတိတ်ချာနောက်ကြာမှာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါမမေကတိတ်ချာနောက်ကြာမှာလာတာတဲ့ ဟာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး happy birthday လုပ်နေလို့တဲ့ခုနဆရာမကြီးလည်းအဲ့လိုပဲခုနဆရာမကြီးလည်းအဲ့လိုပဲ7မိနစ်နောက်ကြာရယ်ဆရာမကြီးလည်းခုနဆရာမကြီးလည်းအမေအမေဒီ happy birthday ဆိုနေလို့တမင်ဖုန်းမဆက်လိုက်တာနောက်ချက်မှဆက်တာအခုကျွန်တော်မိရလည်းခုမှရောက်လာအာငါမိနဲ့အတက်သူဟာတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာကျွန်တော်အာကျွန်တော်အမေ အန်တီကိုပြက်မင်္ဂလာပါအန်တီရဲ့ okay ပါညီလေးပေါ်ပြတယ်ကျွန်တော်ညီတရားမဂိမ်းစောနေငယ်ငယ်ခဏလာခဏလာလာမမေမမေမမေရောက်ကမတော်ချင်ပြီကိုတာတယ်ဟာဒီဘက်ကြောက်ပြီမမေဟာတော်လေးလေးညချက်ချင်းလစ်သွားပြီပျောက်သွားပြီငယ်ငယ်ငယ်ငယ်ငယ်မမေတော့ခေါ်ပြီတော့မမေတော့ခေါ်လာမမေတော့ခေါ်ပြီမင်းမလာလားอืม ချောနေရပဲတာကိညီကြရကျွန်တော်ညီတာကျွန်တော်ညီတယောက်ရှိရအငယ်ကောင်တော့ကျွန်တော်ပြမယ်အငယ်ဆုံးကောင်အငယ်ဆုံးကောင်ဒီမှာပြမယ်အငယ်ဆုံးကောင်အလက်ကောင်တော့မရဘူးလက်ကောင်ဆိုတော့သူအေးစင်းနေတယ်ကောင်အကောင်မရဘူးဟာလယ်ရီလယ်ရီကိုရှုံးရအောင်တော့လယ်ရီလယ်ရီခဲအောင်လေရှောင်းအင်းကြီးရှုံးလီပါလယ်ရီကြောက်ပြီးတော့အဲ့လေရွေးပေါ်ဆိုအရင်တော့အသက်16 19ကလေးတွေအခုတော့ဒီကောင်လေး17 19 19ဖြစ်ကုန်ကြပြီအရင်တော့ အဲ့လိုကလေးတွေပဲကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နောက်19နောက်20ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်3နှစ်လောက်တုန်းကဒီကောင်လေး16ဆက်မကောင်လေးအခုတော့ဒီကောင်လေး19နှစ်ကျော်သွားပြီပေါ့အဲလေအလေอืมဇာလေးဇာလေးလစ်သွားပြီဇာလေးလစ်သွားပြီပွားကုန်ပြီရဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုစစ်ကိုတေချာပြတယ်ကိုစစ်ကိုစစ်ပြောက်သွားရောစစ်နိုင်စစ်နိုင်စစ်နိုင်ဖုန်းနိုင်ပါအောင်စစ်နိုင်ကိုစစ်နာမည်စစ်နိုင်ခဏလေး ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ site တခုရှိတယ်ကိုစစ်ကိုအခုအခုနောက် viewer ရောသိပါမဟုတ်ကိုစစ်ကိုအရင်အရင်တော့ကျွန်တော် fan ရောသိပါကျွန်တော်စစ်နိုင်တစ်ကင်နေနော်စစ်နိုင်တစ်ကင်စစ်ရှုံးတပြုံးအမမကိုစစ်အောင်ကိုစစ်အမဆောက်ကလေးဆောက်ကလေးရှိုးလိုက်ရှိုးလိုက်အဲကိုစစ်ကဆောက်ချင်မဟုတ်တော့ရှိုးလိုက်အဲလုံးဝအဲစစ်ကအချောလေးဖြစ်တော့ကိုစစ်ကအချောလေးဆိုင်ရမရကိုစစ်ကအချိုးလိုက်တော့ကြောက်ကြီးလို့ချောပါပြီကိုစစ်က လေဗီရာလေဗီအိုင်မူကျွန်တော်ညီကျွန်တော်ညီကဘလက်မရှိတော့လားဘလက်ကဖုန်းကကွန်ဝိုင်းနေတယ်မရှိတော့ Discord ဘလက်ကကိုကမီးပြတ်နေတာဘလက်ကမဟုတ်ပါဘူးကျော်ကြိုက်တာကြီးရအောင်ကျွန်တော်ညီကမဂိမ်းစော်နေတာထားရတော့ကျွန်တော်ညီမပြတော့ဘူးကျွန်တော်ဟောလေဂိမ်းစော်နေတာဩစနိုက်တိတ်ကိုင်နေရဘလက်ပဲကြံတော့တယ်ဘလက်ကလည်းသူမြင်းနေရတာပဲဗျာဘလက်မစထရီမှာ ဒီမှာမြင်ရတယ်ဒီမှာမြင်ရတယ်ထားရတော့နော်ဒါဒါကျွန်တဲ့လူတွေကဒါမမြင်အောင်အခုမှမြင်အောင်ကျွန်တော်ခုပြတာဒါတယောက်ချင်းပြတာဒါအခုကမမြင်ရမဲ့လူတွေပေါ့ဥပိပြပါဥပိမရှိဘူးဥပိရခီးသွားတာမဝေးဥပိတယောက်ပဲလိုတာကျွန်တော်အကုန်ရှိရယ်အကုန်လာတယ်ဥပိတယောက်ပဲလိုတာကျွန်တော်အကုန်ပါဖြစ်တယ်မမဘလက်ပြေးပြီရမမဘလက်ကချက်တာမဟုတ်မရှက်ဘူးမရှက်ဘူးပြီးခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တခါလဲသူတို့ဖွင့်တာပဲကင်မရာအမို့အခုက तू ကလုံးဝမာရီပြပါတယ်မာရီဘယ်လိုပြမှာမာရီမာရီတော့ခေါ်ပြမှာဘယ်လိုပြမှာပြလို့မရဘူးလीအ သူ့မှာသူ့သူ့မှာသူ့စဉ်းစားကြည့်တော့အကင်းကြီးပြပါကျွန်တော်ညီကဂိမ်းဆော့နာမရတော့ဟိုမှာတော့ဆော့တာဂိမ်းဆော့တန်လိုင်းကိုကဲကျွန်တော်ရုံးထောင်မယ်ရုံးထောင်မယ်လားဟိုနေနောက်ကြနေပြီကဲအဲ့ဒါပိတ်လို့ရပြီပိတ်လို့ရပြီရုံးထောင်မယ်ရုံးထောင်မယ်အပြော်ရုံးထောင်မယ်အပြော်ရုံးထောင်မယ်အပြော်ရုံးထောင်မယ်နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ထောင်ရရမယ်ရုံးထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်ခဏကကြီးထောင်ထောင်ဖာဖာကထောင်ဖာကထောင်ဘယ်ခဏခဏဘယ်လေးပြန်ဝင်လာဟိုဟိုဘာလို့ဘယ်နှပွဲဘယ်နှပွဲဘယ်နှပွဲတော့ဘယ်နှပွဲတော့ဘာကြီးတော့ဘယ်နှပွဲထောင်မှာမဟုတ်လေတစ်ခါ